arek-arek iku. Ya aja lali MC-ne ono rek iku loro iku Ya. Nah, oh. kalau bojomu kok juara kok ya. Oh, engko nek penek kaya ono pindho arek ngono iku. Ya. Iya, wis. Ayo. Kari titik waktu nih. Ya. Mosok gak iso. Bos. Aa, ah, ah, boleh ganti susunan, tidak boleh ganti personil. Iya. Iya, ya wis itu. Empat. Empat. Kurang titik. Apa itu? Ayo. Iso tak kayu. Wis nek limo iki alamat delosor. Wis nek